कथी करू हमरा तो कुछ न पुराइए ससुरा तिलकोरबा के कहले एक तंगा खाना बना लिए भाग गल केनी न केनी साला भर दिन दारू पानी पीत रही बड़ा गुंडा जोरे आ कोई काम न करे कथी करू अपने हाथ तंका बना ले ससुरा के अबै छी तऽ खाय लागि नहि देबै आइ कोन ओकरा बाप कामे अबै छै अरे बाप रे बड़ा धुआं लगै छै खाना बनाओ कि महाजन काम करे लगी बोलने रही अब की करूँ हमरा तो कुछ पुराइए न लाठियों के मर धगल की ससुरा न हो तो बाद में खाना बनाबे यहाँ से धान उन होती तो ले अभी कुछ मांग ले भाई Thank you. ना कहले छु ई रात त हम ना रहबो हमरा त ई ना रखा एका घरे पे छा त यही मार दे घरे पे छा खा देगा घरे पे छा ए भाई तू चल तो घर ने भी करावत पता पैसा ना तो तू केना पीबा हम अपन ढोर खर्च कर छा केना खर्च कर लिए त रात के बात भूल जो अभी हमरा पास पैसा उसा ना कथि के लेकिन जो घरे एक घरे जो एक क्वार्टर पैसा जता बाप से पैसा निकल गया एक क्वार्टर में क्यों ना चलो घर घर मार घर जा घर जा ए जा घर जा हमरा मार

केओ ना खाना खाइ छै केओ ना दारू पियै छै केओ खाना खाइ छै केओ ना दारू पियै छै गरीब बजे हमरा पाइ हमरा बुढ़वा न होतो बुढ़वा बुझाइ छौ बुढ़वा बुझाइ बुढ़वे बुझाइ छौ के ये सब तोड़ फाड़ दिले है सब फटक उटक सब टेढ़ तार कर दिले है अच्छा रुका तो भाग गेलो आप की करबो ओ बाबू चाउर के मोटा लेके भागल हो हाँ, बाबू रुका ना चाउर साले सब दारू पानी पी के मोरिया देते हो बाबू सब दारू पानी पी जतई तू तू तंग देखा ना ओई छौरा के साला तिल कोरबा के तिल कोरबा के देखा हो बाबू ओ तन के चाउरे रहले हाई पर से पसेरी हाँ। चाउर लियावे को घर में अछत नहीं कथि कथि साला के कमाए न जाई छे कोर फूट गेली साला के देह में ಅದಕ್ಕ ಮರಿ हाँ, हाँ, हाँ, ओ बाबू बैठा ना तंगा ओ बाबू देखी जी देखी सब संहारा सब हमरा मुखिया तर ले चला हो बाबू हां तो मुखिया तर ले चला हमरा या लगले करबा ना मुखिया मुखिया तर ले चला हमरा हैं मुखिया तर हम जब अच्छा तो चल हमरा मुखिया तर ले चला हम साले पर लो चला लो बउवा हां चल ओ बाबू हमरा मुखिया तर ले चला हो चला चला चला के मरवा के छोड़बे हाँ। मरवा के छोड़बे हो बा छोड़े के अरे तू सबके कथी भेली से तू सबके कहीं के लले रे के काम रहलक हम काम छोड़ के तोहन लग अइली आ ओमे ई वायरस देखी छै आ तब तू सब ई सब ढेला करबे एतेक आदमी के तोरा ठीक हेते आय ई सब कहले न करे के लागि पर तू बोला के ली अइले ह त ठीके है कथी भेलू तुम बोल देखुए ना होला जाइत रहली मलंगबा जाइत रहली ये कहाँ से कहाँ से बनी तो इतना तो पड़ गए तो रॉन्ग साइड में हाँ एक तनका चोट लागल तो लगी बनी पंचायती बैठक आई हमारा घाव हो गए तो हम किचो ना कहलिए बनी पंचायती बैठक या एक दम हो गई अरे तोरा के तो केना हो रे तू कला ओकरा रंग साइड में साइड में ली रंग साइड में आई आई के धिया पुता आई हम हम सीनियर आदमी आई रंग साइड में बीच मोटरसाइकिल से तो ये तोरा मतलब ये ढंग से ले ओकरा साइड में तो तोरा तो वैसा ही ठोक देते ना हां तोहर गलती ना ओकर गलती थोड़ी है ये तो हमरा साइड में आके हमरा पास लाइट देवे के चाहिए तोरा तो बोल देख मां को अभी तोरा पढ़े के बुझले पर भाई मोटरसाइकिल के साथ में ये अमर हो जाई मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल मुखिया जी अगोर लगी छ ओ मुखिया जी ओ बाबू या मंगरू या तोरा कथि भेगलो से आए तोरा कथि भेलो हमरा बड़ी मार मारलक कोन मारलक तोरा बड़ी मार मारला को बाबू मारला को कौन तोरा से बोला चुपा ना पहले तकरा तो बाद में तू बोल साला हमर बेटा ना तिलकोर बा हां हां बड़ी मार मार लगे देखे जाय सब तोर के लग देखे जा थाल काने लागल हां देख लियो तिलकोर बा के मोटरी लेके जाय हां चाउर वाली दुपो सेरी वो उठा के साला ले गेले अब बड़ा दारू पी जाय बड़ा दारू पी जाय ओ बाबू हाँ, तो बड़ी मार मार ले हो तोरा बड़ी मार मार ले हमे आ देखो ना अभी हो छोड़ा पूछो ना बउवा रहले या बउवा लखिंदर वही रहले या टिकट में छोरा भी कल तो ये मोटा लेके बेपता हिल कल रे बाबू तक का धर के लाओ ओकरा मोटा छीन के साले दौड़ते तो भाग ले के रे लेके ने तो ठीक है चुपा ओ बाबू ओ बाबू ठीक है चुपा ना हम ओकरा देखू मैं कहे हां कहां उतिल करबा कहां ओ बाबू मुझे ना फोन चाहिए कि हां उतिल करबा कहां उतिल करबा देख लो रास्ता में हमर गाड़ी मोटरी लेके हां चावरे के मोटरी ले हल होते चावरे के मोटरी रे राम राम श्याम लाल जो तो दूर गयो छिन करबा के पकड़ के लातो ओकरा कहां

basket. I ain't gonna ತಕನಿಗ ಬರ್ಕ ಬಳಿ ರೇ ರೇ ಬಾಡ್ದ ತು ತಂಗ ಬಾಡ್ದ ಬಾಡ್ ಬಾಡ್ ಬಾಡ್ ತಂಗ ಕಾಕ ಹಾ ಬಾಡ್ ಬಾಡ್ ತು बात कर जा हां तू बोल का तू काय का मुखिया सा हां बोल मुखिया हां बोल नंबर हां चुप चुप चुप आ तोरा आ तोरा देख लियो ई देख सुने ना रे सुन पहले रे तोरा कैमरा को मैं कहीं जाऊं मैं कहीं जाऊं हाँ, मैं कहीं जाऊं

हाँ, वही चाउर के मोटरी ले गेल बाबू ये साला सब बेच के खा गेली बेच के खा गेले अरे त हमे अरे सुना ना हमे नहीं करबा जल्दी दे अभी सुना सुना बात बुझे ना बंद करवा देबू तोरा सुना फिर चुपे ना कहियो से ओ देखिए आप मतलब भूल पुरान भेल हो सुना ना बुढ़बा ने वो कमाए न सकी छै त कमाई तही उमाई तही कह के माने तो वही बुढ़वा के मारे छै उल्टे ओकरे चाउर लेके भागे छै बाबू कमाए के तो साले नावे न ले छै खाली भर दिन रात नेरा गधा लेके दारू पीले तरुआइल रहे अच्छा मगरू भाई अच्छी बात है तो हां एकर बात सुने त कथि कह जैसे कह के करले मैडम तू चल हां ई बुढ़वा चुरा के ला ले तब महामा गाड़ी दल की तमकत है ए तू चार चोरा के ला ल हाँ। कौन ला ल ये बुरवा हाँ, तो बूढ़ पुरान के चोरा के ला ल तू बेटा कमाई पे कमाई ना मारे के हो जाए सुना ना हम सब छिपी छी ओ सुना ना हाँ। पुलिस वाला मारे जो ओ सुना सुना सुना ओ मगर भैया सामने में ना करे जी सामने पछोरा में केना करे असुना ना मगरू भैया असुना ना अब हमन के बोला के बेइज्जती कर जाके हमन सम अथी करियो फैसला के तू अपने कर तो, तो हम सब जाई छियो जइयो हमन जेल में धरवा दो हो बाबू हम सब चल जाइयो का तू नहीं जा ना बाबू ना जाओ बाबू चुपा नाम देखो से करा ना नहीं जा ठीक है तू सब जे करे उसे मान भी हो बाबू हां रुक अरे रे चलो अरे तिल कर बारे तू बैठ बैठ चुप जा बैठता हमारा मैरिज ना मार तोरा हम समझाबै छी ना बुला के ललको हमनी सबके त हम समझाबे हम मारै छी तोरा हम मारै छी हम मारै छी तोरा बाप लगाबै छी भाई बाबू के अपना लातरे बाप भाई गए भाई छै बिगड़ गेल भाई गए बन गेल भाई गए भाई गए बाप के भाई अपना देख लियो मेरे संग रह तो बाप के एकरा से से कहिया बिगड़ गेल बाप के मारै छी आज भी बता है ना जिम्मेदार हो ना जिम्मेदार हो पिटवा के तू अस्थिर रहा स्थिर रहा तू अस्थिर रहा ना अब एक रास्ता हो पर बिगर नहीं बिगर के लिए बाप पर ठीक है अमगर भैया सुना ना तो आप आप आप कल को से तो करबे कल को ना आज से ना करते देबी तो बनवाइए देलियो हां तो ठीक है तो आप तो, तो- ना ना पीबा है आज पीबा जे तो देखिए हवलदार साहब डंडा तोड़ दू हां देख ले ना तो तुरंत फोन करबाऊ बस बोला देबो बुझलिए ना हाँ ना ढेवा कौड़ी ना आज तुम धान उन बेचिए चारू ना बेचिए है ना देखिए बाप बूढ़ पुरान हो कमाई ना सकी तू कमाई छोड़ के सब जाए तू दारू पी है समझा दे मुखिया जी बढ़िया से मार ले बड़ी बहस नहीं बहस हम तो खुद ने देख ली हुआ हां देखो मोटा भैया कहे जो तो मोटा से बुझ लही बात हाँ? जात रहली है बुझला के ना है उनते मार पीट के तू ले ले चल गेलै ये बोल रहली एकरो बात न मनल मोटा लेके बेपता हो कली दौरा तंगा पकड़ देखो तो, चाउरे रह जात हम बुझला त तो हम पर जी से देखो मुखिया साहब से मत दोनों बातें में झगड़ा होई जे कथि के लागे तो चाउर घर में के बेच के दारू पे तब हवलदार साहब के फोन करके कोई आला हम लियो रे चल साइड हो साइड हो साइड हो साइड ना ना खोलबा ना साठ हो होतो आज दिन सेहन काम करबे बोल ना ना करबा है करबा है कि ना ना करबे आ मगुर भैया आ ठीक है तो चल चल तो बाप के गोर लाग लाग बाप के गोर चल रे रे खोल खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे कोई चीज से करबा है ना हाँ। चल खड़ा हो पूरा नीचे हॉस्पिटल ले चल हवलदार साहब का जो कोई चीज से कर काम ना गुटबेट करी पहले पांच बार गुटबेट कर धर धर धर ले लगेंदर तो तू गलिया तो अपना से हां कहां भेले अभी कहां गेल निमर से कर गोर खराब बढ़िया से खराब ओ दक खराब खराब का चलाए गेल का चलाए गेल हां खराब होई हाँ, खराब चार एक पांच एक एक तीन बार खराब दो बारी खराब होई दो बारी अब आधा साहब कम तंग का पकड़ दक खराब हुआ छियो हाँ। खराब खराब जे कह जो से कर ना तो फेर ना हाँ, हाँ। चल गिनती कर शुरू से तीन हाँ ठीक है बोल खराब जाओ दारू पी ले से उठो हाँ, वो तो देखिए देखते था हो जाएगी तो पाँच तो चार में एक बार हाँ, आ चल आ सब के पहले हवलदार साहब गोर लाग चल हवलदार साहब गोर लाग सॉरी हाँ, सॉरी गोर लाग दिया थोड़ा बात लग जाओ हाँ।, हाँ हाँ चल वापस मौक रुपया के ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मौक रुपया के गोर लाख चल चल ना मारती चल चल हम इनके दूसरो पंचायती में जाके फोन कर ले चल जल्दी गोर लगे छिया तो गोर लगे छिया तो गोर लगे ना ना मारते ना मारते आ ठीक है एकदम मौक भैया आप हाँ, तो बुझने के समझ न के आई दिन से कहूं पीबही तू धान चाउर बेच के तो हम नहीं अब अब हवलदार साहब के से फोन करके पकड़ के ले जातू जेल में बोले ना हाँ, आज सब फोड़ दे हाँ तो मगर भैया तो समझला ना बात के हाँ मुखिया जी समझ गए हाँ, तो तला तो ठीक है जा हम इन सबके दूसरों पंचायत में जाएंगे तो हम सब जाए ठीक है ठीक है जा जाओ जा जाओ हम जाए साहब प्रणाम प्रणाम हम जाए शूटिंग देखो हमरा सब के वीडियो बनावे के मेन मकसद की रहल अपना गांव घर में देखबे करै छियै कि बहुत ऐसा आदमी कि दारू पानी पी के बड़ा लेन करत रहे घर में के एक साँझ के सीधो न छोड़ के दारू के चलते तो हिसाब से यह न हो के चाहिए घर द्वार हेबे न करे आ दारू पा के दारू पानी पी के बुझाई चाहिए कि मैंने बड़का हीरो छी हम तेन हिसाब से तो वही के लागे हम सब वीडियो बनेल कि यह न हो के चाहिए यहाँ सबके अगर वीडियो पसंद लागत तो एगो लाइक जरूर कर कमेंटो कर आ शेयर कर आ सब्सक्राइब करे के नहीं भूल हे साथ में बेल आइकन के दबा के नहीं भूल धन्यवाद बाय बाय